19 19 ушаны албайсың бе ал тиги окуудан келгенден кийин кийимди чечет тилди алат суу ташыйт тет жерде чөптөрдү отойт келип турасың ойнойсуң андан башка жакшы боло алды атпайбы атам эмне эмне эмне кылган жакшы боло албайт тилди албай атпайсыңбы атам алып атпайсыңарбы ошолор силерге чыдабай эле он күндө эле качып кетип атат го Ана, мен силерге он жыл чыдадым жақсы сезіп қалдыңыз ба өзіңізді жақсы жақсы операция қандай өтті и операция жақсы өтті Бар жақсы болды қолдан келген күч әрекет жумшадык. бәрін жұмшадық жақсы рахмат Доктор. Не? Ең негізгісі бұтымды әсен сақтап қалдыңыздар ба? Ал, о, мына біз ушул дарыгерлер ушул сіздердің жаныңарды өмүрүңөрдү ден соолугуңарды сактайлы деп Мұна мына биздин олды шақты өтөт атпайбы мына біз орылылардың барын сактайлы деп ошол үчүн мындай убакытта жашап жүрбөйбүз мына біз баарын ошо сөздүн жаныңызды сактап алгандан биз эмне болмак эле болыңыз.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 안 하면 안 된다고 했어 물건을 일찍 빨리 나가야 되 아이들 좀가 에이 물건 아이들 일아 이제 아 다시 말아 다시 야 몰라 쟤는 몰라 쟤 몰라 쟤야 몰라 일찍 가만 들어 yapar mı? Hey! Ha? Taptım kuzey. Nasıl iyisin? Bas git yakal yakal dur. Şu yakal dur. Biraz çıtıyor bakar mı? Bunu seçtik ya kovmaz. Niye bu? Yakal dur ayakça. İyi açsa hiç çürük basın. Svetin akçasını dövüp koy dövüp koy. Svet düzüp gidip de soğuk basın. мына үзіп кетіп тұр мен қаяқтан білейін енді қаяқтан білейін айтпадым мен саған төгіп көр бас төгіп көр бас тоқтап тұрмайсың так саматова ағай экзаменге даярсың ба даярмын Ama başta versin buradan. Uçurdum. Anam kaçırdım. Uyatmış bakın. Anne, anne sakin anne uyatı var yani. Başta versin yani. Bol bol bol samata, başta o Bol. ағайын елдің өзін ше демек экзаменге даяр емессің жоқ ағай даярмын неге даяр емес даяр ошо агай айтпадым уят деп уят агай уят болуп жатчу негизи бар экзаменге даярданып кел анан келесиң кийинкиси кел